أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <laughs> بسم الله ولأمن الرحمن عليك وأنا الماء بسم الله الرحمن الرحيم الذي ربني قل إنا عبناه بارا ولا with Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.